静かやな静かやな静かやなっと。 <laughs> 写真を撮った写真を撮った 俺とひなたのツーショット俺とひなのツーショットむずい聞こえたじゃんそういう感じならそれは遠近法はいはいはいはい今今練習します練習します ツーショットや言うてるやん。いなさ。今度こっち行きましょうか。じゃあ、私らがこっちかな。よし。あ、じゃあ、ここじゃあかんな。上から入る入ります。上から入って何それ触らんかったね今 変わらんかったそういうことではないですよそういうことではないんですちょちょっと一瞬ちょっと待ってよいしょはい一はいはい絶対無理や パンチョこっちじゃ必然的にひなたはあっちに行くのでそれでそうひなたひなた懐かしいなひょっこりはんあおいでひなたひなたひなたちょっとさおいでよよいよ さんあ顔この距離感ああ ちょっと100ん間なソーシャルディスタンスを保ってんなちゃんとこれ水か難しいかなツーショット入れてみてさツーショットやってほら、ほはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい。あ、来た来た来た来た来た。今や、チャンスあ、いい感じ。はい、稲田。 終わりどんどんひなたなんかひなたがに光を浴びて反射ひなたいいよいいよ、あまり。はいはいはいはい。はいはい、いたいひいたいたたがこっち、光が入っちゃう人です。 こがいい俺がこっちでしたあいい感じあいいですあれ下がってたいいですなんか来たしやったまあ、それたらありがとうございます。